opuszczone sanatorium w Sokołowsku ale w tej chwili jest to już teren prywatny, także nie za bardzo mogę tam wejść i sfilmować wnętrze kolejny widoczek na opuszczone sanatorium w Sokołowsku jest cień nadziei, ponieważ ktoś to kupił przez chwilę widziałem jakieś prace budowlane ale widać, że kiedyś naprawdę tętniło życiem robiło wrażenie, robi teraz robi wrażenie nawet po latach filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia 18 października 2014 roku sobota prace remontowe na zniszczonym sanatorium w Sokołowsku niedaleko Boguszowa Gorce widać, że wieżyczka poszła na pierwszy ogień. Przypuszczam, że jednak wiele lat upłynie zanim sanatorium wróci do swojej dawnej świetności. Tam jest tylko odremontowana willa, Budynek obserwatorium w Sokołowsku zrobione w jakimś neogotyckim stylu tak, to był wspólny obiekt razem z tym sanatorium Bremera czyli to było wspólne z tym sanatorium, tak. prawda? A to sanatorium ktoś kupił, czy... czy... Y, to sanatorium ktoś z powrotem kupił, czy... czy... No jest remontowane. Nie, nie, to ja widzę, tylko, tylko mm, czy po prostu kto, jakiś właściciel prywatny, tak? Nie, to jest fundacja. A, fundacja. Kurde, to tam... A jak był